上天的日时，日头照在苍山的赶忙飞那，有你陪阮，行伫赶忙飞那的小路上。 这条小路行几摆，敢要当再行看卖？条小路几摆，敢要当再行看卖？秋天的暗暝，月光映在草山的光有你陪我， 山路，越过阮的心肝，去埔菜，去埔菜，去埔菜。一抓石头坐几摆，敢会当再坐看卖？一抓石头坐几摆，敢当再坐看卖？秋天的梦中。 你乡亲的他圈喂牛。 我说望白茫茫，已经染着咱头鬃。我所盼望白茫茫。